é o laboratório molhado. Ah. Aqui nós temos os nossos freezers e geladeiras. Essa é geladeira com um freezer e um freezer horizontal para armazenamento de amostras. Aqui tem um outro freezer para armazenamento de amostras, algumas bancadas e mesas de trabalho, pia, aliás, duas pias, alguns equipamentos já instalados aqui, um computador, mais algumas mesas de trabalho, colete salva-vidas e aqui uma segunda parte, a parte seca do laboratório com mais algumas mesas de trabalho, várias mesas de trabalho Aqui no fundo tem algumas caixas, elas estão amarradas para evitar que elas saiam voando durante a viagem, principalmente quando o navio estiver navegando. As cadeiras também são todas amarradas, todos os móveis são amarrados para evitar que eles saiam voando enquanto o navio navega. Ali, é mais um freezer mais uma geladeira com freezer para armazenamento da massa. As gavetas são bem práticas e elas são feitas para você ver aqui que não tem é, as maçanetas para evitar acidentes, né? mas se você apertar o botãozinho ela sai e aí aqui ela trava a gaveta e assim a gaveta não abre inadvertidamente. É bem prático, bem eficiente para evitar acidentes. Então é isso. Esse é o nosso laboratório para a gente fazer as nossas pesquisas aqui na, enquanto a gente estiver viajando na Antártica. Esse que está falando é o fonoclama. Normalmente ele avisa no alto-falante. Porque tem quais são as ordens do navio. Normalmente nas refeições e nas reuniões nós somos chamados por esses alto-falantes, chamado de fonoclama, no jargão da marinha.